السلام عليكم على العشير بخير بخير العشير مزيان الله يحفظ دارك اخانا لا مزيان امور هانيه بخير كل شيء ايوا شنو درنا اه راك عارف الاحتفال كيف دايما اخانا راس العام هذا سنا نديرو شي حفيله دريفيه اشوف آه، تجيب لنا الحلوى والبرد عليا لا كون هاني الحلوى انا غادي نشوف نختار شي حلوه مزيانه صافي عشيري السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد موضوعنا اليوم غادي يكون على شجرة كريسماس وعلى بابا نويل انا ما شيخ ما امام ما داعية ولكن بغينا نتكلموا جميعا ونفهموا واحد الموضوع يعني واحد الموضوع اللي بحال هاد الجوج اللي شفتو في التليفون عاد دابا تابعين جلالة بوطاغاز ماشي بالنافخ وثانيا يعني كنكن الاحترام لاي ديانه سماويه من اهل الكتاب اوكي اولا نتكلم على هاد الشجره بغينا نعرفوا المصدر ديال هاد الشجره اش كتعني هاد الشجره واخا خويا حكي لنا على هاد الشجره صبر خويا انا غادي نحكي لك على هاد الشجره مع ان يعني القصه لا في الانجيل ولا في القران الكريم ما كاينش يعني شي ذكر على هاد الشجره الاصل هاد الشجره اخوتي كيرجع ما قبل المسيحيه بمئات السنين حيث ان الناس وبخصوص في المانيا كانوا تيقدسوا الشجر يعني الشجر منه تياكلوا منه تيسخنوا منه يعني الشجره والشجره كتبقى دائما خضراء ولا هذا فلهذا كانوا كيقدسوا الشجر كالهه وكان في يعني في الزياره ديال واحد القديس اللي هو بونيفاس كان وكان وبالخصوص بغيت نرجع يعني حتى هاد العاده كانت في المانيا بزاف حول هاد الشجره يعني الناس في المانيا شحال هادي كانوا تيقدسوا هاد الشجره وكانوا كيعبدوا هاد الشجره كاله يعني يعني في سنه 683 ميلاديه كان زار القديس بونيفاس المانيا هاد القديس كان وصل تماك ولقاهم يعني كان مشاو في واحد البيع تاع التبشير بالدين المسيحي وكان لقاهم آه هكا صدفه وجدهم يعني رابطين واحد واحد الشجره وباغيين يذبحوه قربان الاله ديالهم خلصهم داك الطفل وقطع داك الشجره ومن تما كاين شي واحد الشجره صغيره اللي هي دابا شجره الكيرس وقال لهم باش غادي يخليهم يعني يدخلوا المسيحيه ولكن في نفس الوقت ما يبعدهمش على الشجر قال لهم هاد الشجره كتمثل سيدنا عيسى المسيح ومن هناك يعني دخلت علاقه ما بين الديانه المسيحيه وشجره الكيرس هو لا علاقه شجره الكيرس يعني ب, ب... يعني تب حتى الوقت فين كدار يعني 26 ديسمبر يعني لا علاقة له بمولد سيدنا المسيح عليه السلام آه، خليونا مع هذا الشيخ أسأله هل يقول كتابك كتاب العهد هل يقول أنه ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر فيصيبهم هذا بالدهشة طبيعي لأنهم لا يعرفون أنه اليوم يحتفلون به فأقول لهم لا يوجد شيء كهذا في الإنجيل كتاب العهد لا يوجد شيء اسمه عيد ميلاد أو الخامس والعشرين من ديسمبر من أين جاءوا بهذا؟ أقول انتبه عيسى المسيح لم يولد في الخامس والعشرين من ديسمبر ولكن عيسى المسيح هل ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر؟ القرآن والإنجيل يقولون عكس ذلك يقول ماذا؟ أقول إنجيلك والقرآن كلاهما يقولان عكس ذلك وهذه فرصتي الدليل هو كما تعلم عندما ولد عيسى حسب ما ورد في الإنجيل حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح الثامن الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد وضعته امرأة في بيت لحم بشار بميلاد عيسى المسيح ولكن الخامس والعشرين من ديسمبر يصادف نصف منتصف الشتاء في فلسطين لا يمكن لأي يهودي مهما كان أحمقا ليكون بالخارج في الحقول مع غنمه لأنه سيموت وغنمه من البرد كانت ليلة دافئة ليس نصف الشتاء أشد أيام الشتاء يعني 26 ديسمبر يعني كيعتبروه هذا تاريخ ميلاد اله الشمس راه عند الوثنيين زيدوا على الشجره يعني هذا هو اما سيدنا عيسى عليه السلام لا علاقه له بشهر ديسمبر سيدنا عيسى خلق يعني في واحد الشهر تيكون دافئ شويه ما معروفش بالضبط ولكن بحال هكايا يعني. والشجره كي كتشوفوا هاد التزيين ديالها الزين ديالها يعني تطور عبر العصور وهذيك النجمه اللي فوق الشجره عندها واحد القصه حتى هي هذيك النجمه كيعنيو بها هي النجمه اللي هدات كيف كيقول في الانجيل هي اللي هدات الملوك الثلاث المجوس البيت لحم يعني هي اللي رشداتهم في الطريق البيت لحم فلهذا كيزينوها من الفوق وبذكر هاد الثلاثه الملوك المجوس اللي تيقول لك جاو من يعني من آه، شبه الجزيره العربيه ولا العراق ولا ايران ما عرفش بالضبط لا ذكر له في القران ويعني انت الصدف باش آه، غادي تستمر تنشر هاد الشجره في اعياد ميلاد المسيح كيف كيقولوا 1820 كانت اخترعت الكاميرا الفوتوغرافيه للتصوير وكانت واحد الملكه اللي هي شارلوت ملكة آه، ملك بريطانيا اللي هو جورج الثالث كانت الزوجة ديالو شارلوت ألمانية وبالصدفة يعني ولا صدفة معتمدة تصورات بجنب داك الشجرة ومن داك الصورة يعني زادت انتشرت حتى في ألمانيا لأنها هي أصلا كانت ألمانية يعني تا يعني تا هاد العادة وصلت لجميع آه، انحاء العالم غير آه، يعني تا الدول المسيحيه بحال مثلا عندنا في المغرب راكم كتشوفوا ديما فضيحه في راس العام على الحلوى بحال الناس ما تياكلوش الحلوى العام كامل ولا يعني بالضبط ضروري ما يكون داك الوقت ولا اللي كتشوفوا بابا نويل ولا باش يتصوروا معاه ولا انا غنرجع للبابا نويل ومين تهضر مع الانسان يقول لك باش نصور طرف الخبز هاد العمل اخويا حنا تنديروه ديما كل راس العام حنا تناكلو منه طرف الخبز يا خويا كتعرف دير آه، ماسك باش تصور طرف الخبز دير حاجه اخرى وصور بها طرف الخبز ماشي مشكله ماشي عيب ولكن ما نشبهوش بواحد الحوايج اللي ماشي ديالنا ما نمشيوش آه، لشي حوايج اللي كناخذو فيهم الذنوب وحنا ما عارفينش غير هكاك ان الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر لدون ذلك لمن يشاء نطلب من الله يعني الانسان باش يحاول واحد الحاجه ماشي ديالو ولا ما عرفش عليها شي حاجه ما يديرهاش ما يتقلدش بها يعني وديرها غير ديكور ولكن راه وراها معصيه نطلب من الله يغفر لنا ولكم جميعا دابا غنتكلم على قصه بابا نويل شكون هو هاد بابا نويل منين جا هاد بابا نويل قصه بابا نويل كترجع سيدي الآلاف السنين يعني واحد القس اللي هو القس نيكولاس داد في سنة 270 ميلادية هاد القس يعني في التاريخ المزيفة تقول لك كان هو واحد الشخص من عائلة تالية وخصص راسو باش يولي قس والاموال ديالو كلها كان تيفرقها على الفقراء هذه القصه اما القصه الحقيقيه سيدي كتقول لك بأن نيكولاس هو أول واحد يعني أول ملحد في المسيحية هو اللي قال بأن سيدنا عيسى ابن الله وكان في واحد <coughs> مناظرة مع واحد القس أريوس اللي يعني كان تيشرح كيفاش يعني هذا كان من الكنيسة الموحدة كيشرح كيفاش بأن عيسى نبي الله ماشي ابن الله ما عجبوش الحال نيكولاس ضربوه في ذاك يعني في ذاك الجلسة فلهذا طردوه من الجلسة ودخل فيها للحبس يعني ومنين خرج من الحبس وهذه قصة عاوتاني بوحديتها يعني خاصها موضوع آخر يعني خرج من الحبس بدا كيضطهد الكنائس الموحدة لله سبحانه وتعالى موحدة بأن عيسى نبي الله وهو اللي نشر يعني هاد القضية ديال بأن عيسى هو الله ولا ابن الله استغفر الله العلي العظيم لي ولكم هذا الشيء يعني باش الكنيسة تقطع على القس نيكولاس خداوه في واحد القصة أسطورية اللي كترجع لواحد الإله أودين عند الاسكندنافيين يعني واحد الإله أسطوري كان بلحية بيضاء ويعني كان تيفرق الهدايا في 25 26 ديسمبر على الأطفال وهما نزلوا هذا بلاصت هذا قالوا لهم ودين هذاك هو القس نيكولاس اللي كان تيدير وغطاو على الجرائم ديالو ويعني ولا تجي تشوف عاش من علاقه بعيد الميلاد المسيح مع الشجره مع الهدايا مع يعني الامر شنو هو ولا تجاري يعني الامر ولا كوميرسيال صافي هادشي اللي اما العقيده والدين لا علاقه لهم مع هادشي نطلب من الله يكون عجبكم هذا الموضوع وتفهمتوه مزيان والانسان ما يتعلقش فين يتعلق ما يبقاش الانسان تابع جلاله بالنافخ كي قالوا لا يعني حاول يربي ولادنا على ديننا استغفر الله لي ولكم وتلا الموضوع الجاي والله فلوكس الجاي السلام عليكم تشوس